二条，两倍，野指，两倍，红中，三倍，五条。 两倍，二条。两倍，全中。三倍，二条。两倍。 两倍。 两倍。 五条三倍，东岳一点五，一倍。二条两倍，东岳一点五，两倍。 倍，五条，二条，三倍，茄子，两倍，三桶，两倍，东园一点红，两倍，东园一点红。 两倍。 两倍，三倍，三倍，八碗。两倍，三倍，四倍，八倍，六倍，二条。十倍，八碗。十倍，东园一。 两倍。 六倍，两倍。 两倍。 凉被。五条，凉啊，全奏。